<laughs> ataupun dengan air balang air balang yang ada di sana guys ya jangan sampai kita harus menahan ya seperti itu dan ya banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram banyak sekali ya sampai saya itu kayak Ya Allah banyak banget ini guys. <laughs> Sampai bingung mau react yang mana dulu gitu kan. Tapi di sini yang paling banyak guys daripada requestan teman-teman sekalian yaitu Bazar Ramadan DTDI. Aduh, gimana ini guys? kalau udah bazar Ramadan itu kalau kita react eh, kan kita lagi puasa gitu guys tapi ngiler asli ngiler banget ya semoga nggak membatalkan puasa nggak batal kan guys kalau cuma pengen gitu kan iyalah gitu ya kan <laughs> nah di sini dari Destinasi TV jangan lupa like share komen dan subscribe nya linknya di deskripsi guys support terus Destinasi TV karena menyajikan video-video menarik ya seputar yang ada di Malaysia seperti itu ya seputar lebih banyak ke makanan dan juga ya kegiatan-kegiatan tradisi ataupun budaya di sana gitu kan Nah langsung saja guys, saya sudah penasaran. Let's go kita play videonya. Assalamualaikum, my name Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Welcome to Baza Ramadan TTD IKL. The next level Baza. Speaking sikit sebab apa? Lain macam Baza ni. Ah, jadi. Okay. Assalamualaikum. Nama ini ramai banget guys di ID. E. Ah, Izmi, Izmi. Is Izmi, Izmi. Oh, Izmi, ah. Izmi jelah. Izmi. Okay, memang tak tak terjaga sini. Izmi, eh? Izmi tu kan nama saya eh. Nama arti nama Izmi tu nama saya. <laughs> Izmi ah, yelah. Ah, dia dia guna bahasa apa guys ya? Saya buat uh, ah, part time tolong kawan-kawan ni. Ya. Saya kerja lain lah. Oh, Aha. ni dia beli apa ni? Ha? Ni Wagyu ah. Wagyu, berapa ringgit ni? Ha? Berapa ringgit ni? Paling ah, murah 17. Ha? Abang tak try dulu. Saya, saya tahu dekat sana tu. Saya tu yang main tanya lagi tu. Wagyu, wagyu jual dekat TCDI weh. Ya, mantap. Okey, selamat menjaga bang. Semoga dibumdahkan rezeki. Ha? Amin, amin, amin. Mem, mem, mem, mem, mem, mem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik. Sihat ke? Alhamdulillah. Ha? Kak, nama siapa kak? Alah, kak nak wajah depan. Oh, Mel lah. Kat sini muka tadi, tadi, tadi saya kak. <laughs> Malu lah. Memang tiap-tiap tahun menjaga kat sini kau. Ah, tiap-tiap tahun kat sini. Ni tahun yang berapa dah? Ah, tahun ketiga lah. Wah, air tembu lah ni. Ah. Sedap. Semoga maju jaya kat eh. Ah, insyaAllah. Dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin. Ya. The next level bazar Ramadan in TTDI. Yeah. <laughs> in KL. The next level tu sebab apa dia? Lain sikit lah kan. Ah. Uh. Apa nak tengok sini? Assalamualaikum. Nama siapa? Ya, yeah, Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Abel. Abel, penjaga apa? Jaga nasi kuku. Nasi kuku kat mana? Ha, dekat ujung sekali. Kat ujung sekali, kat corner? Ha, dekat corner. Kat corner. Tiap-tiap tahun jaga sini? tiap tahu? tahun. Dah lima oh, tahun dah. Dah lima tahun? Yeah. Dah. Oh, menarik, menarik. Macam ha, sambutan untuk... Presiden kita. Macam Abang Abdul Hadi. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Bazar TTDI, yeah, ya. Bazar yeah. Digital yang Ay, pertama. Ya, yeah, the di next Malaysia. Bazaar TTDI. Ya. Ah. Yeah. Oh. Yeah. Jadi di sana itu. Betul betul betul. Kita gunakan Oh, dia sudah udah digital gitu, guys. Tak payah bawa uang cash. Oh my god, keren banget sih. Di sini sudah sudah sebagian ada ya guys ya. kemarinnya saya pas ke bazar Ramadan ataupun pasar Ramadan. Kalau di Indonesia namanya pasar Ramadan bukan bazar Ramadan. Jadi di sana kita pakai QRIS gitu kan. Jadi bawa uang cash, tapi tetap harus bawa uang cash karena sebagian ada stand-stand yang tidak bisa gunakan untuk QRIS dan lain sebagainya guys gitu. Tapi di sini guys ya di TTDI ini digital. Jadi semuanya sudah bisa gitu dan tidak tidak perlu bawa uang cash lagi. Oh keren banget sih asli. Semua kad. Okay. Kecuali name card. Tak boleh ambil, ambil lah. Tak laku lah duit ni. Ani. <laughs> Ani juga jadi kita tak pakai. Ah, okay. tak, di, tak, tak perlu bayar gunakan wang cash. Okay, ni Alhamdulillah kita dapat uh, interview Tuan Presiden uh, Bazar Ramadan ni. Selamat datang ke Bazar TTDI. Ah, Bazar Ramadan TTDI. The next level Bazar Ramadan in KL digital kau. Oh, okay, baik. Digital sama, kau. Ha. Kita ah. nak pergi tengok popiang. Popiang okay. ada power sebab apa? <laughs> Popiang ada power tu. Wah, okay, sedapnya. Apa khabar? Nama siapa, bang? Man. Man. Ya. Ha, peniaga popiang terkenal di Bazar Ramadan TTDI. Tahun ya, ni tahun berapa dah naik? Tahun yang ke... Lebih daripada sepuluh? Lebih 10 tahun. Wow. Masya Allah. Dan ada berapa jenis popiang kat sini? Kita ada dua, satu popiang basah, satu popiang goreng. Ah, ha, satu set RM7 ada empat biji. Ini akak tu punya. Saya bayar. Ya Allah, terima kasih dia. Eh, sama-sama kasih. Ah, rezeki, rezeki, rezeki. Ada Sebab... doa yang akan nak doakan. Nak, nak, nak doa, nak doa. Okey, okey, nak doa. Saya doakan semoga sukses selalu, sihat selalu dan dipunahkan segala urusan. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Moga-moga mendapat kemaafan dalam bulan Ramadan ni, insyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, mereka rajin nak doa, kita doa. Lepas ni jalan, tak payah bawa duit. Yeah. Doa je. Ya, jalan-jalan dekat uh, Bazar Titi Dan ni jumpa lagi penyokong MU. Assalamualaikum, nama siapa? Abdul Hamid. Ah, sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu datang sini? Nah, uh, jarang. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Dan hari ini datang cari juadah apa buka jenis macam mana? Macam-macam lah. Semua beli. Macam-macam oh. <laughs> Yang, yang berkenan di hati kan ha. lah. Beli lah. Semua belilah. Ha, yang berkenan lah. Berkenan lah. Ha. Oh, baru sampai ke apa ni? Baru dia. Kau sampai. Okey. Selamat berjalan-jalan. Selamat berbuka nanti. Semoga dipermudahkan urusan. Amin, amin. Belakang ha? Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini tengok dah. Masya Allah. Nak cari saya ni. Ha, niat tu. Niat betul tu. Niat betul dapat jumpa. Terbaik. Masya Allah. Baik, baik, baik. baik, baik. Ha, beli tak lagi? Bersembang macam ni. Tengok di YouTube. Okey. Baik bang, nama siapa bang? Uh, oh, ini apa guys? Sepuh. Putu ah, eh. Mewah putu bambu di sini. Oi, sedapnya uh, ni. Pandan, original uh -huh. dengan piring. Kita bayar, kita bayar. Saya bayar, saya bayar, saya bayar. Okey, I pay for you. Terima kasih. Okey, sama-sama kasih. Okey, kita nak jalan-jalan lagi. Kita nak tengok apa yang menarik ada di Bazar Ramadan. Next level in KL, TTDI. Ah, ada juga ikan bakar kat sini eh. Mari kita interview sikit ikan bakar ni. Assalamualaikum. Nama siapa? Ah, oh, baik baik. Kau lepas dah jumpa dah sebenarnya tahun ni mari. Eh. Ikan bakar meletup. Ini ikan bakar eh. Said Muhammad Alwi. Ya Allah, kan? sedapnya. Okey. Di sana itu guys ya kalau bazar Ramadan kalau saya lihat itu memang yang dijual tuh bermacam-macam banyak banget yang dijual itu yang bikin meriah sih menurut saya guys dan juga jadi orang itu wah ini ada semua gitu bikin kalap mata juga gitu sehingga orang-orang yang kesana gitu kayak menikmati suasana yang berbeda daripada pasar malam biasanya Hah? Keren banget. 20. 20. Wah, boleh celebrate. Ada berapa jenis Oke, Mekah kat Ini banyak um, 7 8 jenis. 7 8 jenis. Ah. Talapi apa sekali? Talapi apa ada juga. Okey. Semoga Maju jaya. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Dah diberkati Allah SWT. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Masya Allah. Ha, ah, ada customer. Tak boleh nak roti lama-lama. Kita bagi dia lepak-lepak dulu. Meh, meh, meh. Allahumma sadaq. Nama siapa nama? Uh, nama Muhammad Nabil. Okey, kalau kita tengok ada jual serunding dari kampung laut Kelantan. Oh, serunding eh. guys. Oh, memang ambil daripada sana. Uh. Uh, ada berapa jenis serunding kat sini? Ada tiga jenis. Uh -huh. uh, ayam, daging, uh, ikan. Ayam, daging dan Ui, ikan. Dan ada buah juga eh. Ha. Masya Allah. Semoga Buat makan dengan nasi-nasi hangat eh, sedap. Dan boleh rahmati Allah SWT. Best lah. Eh. Dah ada jual serunding dah. Tak perlu pergi tempat-tempat lain lagi dah. Tu dia, jalan-jalan jalan jumpa orang tengok kita. Salam Assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya Zafra Aras. Oh, orang sini ke apa? Uh, eh, orang sini. Orang sini. Titi di Selalu datang pasar? Selalu. Ini selalu datang sini. Apa yang special ada di sini? Sini. Sini bagi saya paling special tu roti bom kat belah sana. Roti bom eh? ah, roti bom oh. sana masa oh. Meletup. meletup gila. Memang meletup. Ah. Kalau awak datang sini selalu cari apa? Kalau datang sini selalu ah, sini saya selalu laksa, Lepas tu roti bong tu masa lalu lah. Masa lalu lah. Ah, okey. Ah, okey okey baik baik baik sama aku buka. Okey. Eh? Selamat selamat saya nak tengok apa ni kambing golek. Assalamualaikum. Oh my god, kambingnya Kambing lah. gede lah. banget. Tahunya ke berapa ni? Ni ada 9 dah ni. Ya, aku sini. Aku sini. Apa ni? 9 tahun dah kat sini. Oh tak, tiga tahun. Tiga tahun. 3 tahun. Oh, tiga tahun je kat sini. Apa yang special ada di sini? Sini ada nasi arah ayam, Aha. terima kasih kak. Lamb sheng paling murah 40 je. Lain tak dapat tak? Lain tempat tak dapat. 40 dan ah. kambing. Ha, kambing. Masya-Allah. Kambing set ada, kambing sahaja pun boleh. Ha. Dia di, dia timbanglah ni. Dia timbang 150 gram Aha. 20 ringgit. Kambing nasi golek dengan Eh lah. Yeah. 20 ringgit saya nak yang tu. Saya nak yang tu. Yang tu. Saya nak yang tu. Dengan nasi arah. Ha? Dengan nasi arah. Okay. Kita beli, kita beli. Assalamualaikum. Nama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Amir. Amir, peniaga oh, Rumah ni. Resipi dari Arab tu memang. <laughs> Oh, Bopia ke? Syria, Syria. Masya Allah. Oh, Syria, Masya Allah. Syria pun dekat-dekat negara Arab Betul. lah. Oh, ya, sedap ni. Apa yang special ni? Okay, kita ada ayam, daging. oh, ini ke bab? Daging sekali lah. Oh, ah, okay. Yeah. So, Wait, dia, oh, dia, dia, kami, oh, kebab saya kira popia tadi guys. Sorry, sorry, sorry. Daripada awal. Wuh, enak banget ini. Ya Allah. Alhamdulillah. Dia hujat tu namanya nak hilangkan panas. Eh? Bagus ni. Menyediakan ya Allah, banyak banget dagingnya. Eh, itu itu yang saya bikin ngiler tuh banyak banget dagingnya guys. Di sini biasa-biasa aja sih. Nggak banyak begitu banyak banget dagingnya gitu. Oh my God. Mereka tuh nggak, nggak mikir gitu. Yang penting kepuasan pelanggan itu sih kayaknya. Hazrul, Hazrul. Hazrul. Weh, banyak sate dia. Ya. Ada mau oh, jenis sate? Sate sate ni. Ha? Ada mau jenis sate? Satu je. Hari ni kita ada ayam je. Daging saya dah habis. Ha? Hujan, tak sempat kejap. Lampu <laughs> lagi. Dah lagi tak ada nak semula. Ayam sempat dah. Ayam ah, sempat. okey. Memang tetek tu menjaga kat sini ke macam mana? Lebih 20 tahun dah. Lebih daripada 20 tahun dah. Oh. Oh, lama. Kat sini. Alhamdulillah. Tahun ni lagi memerasangkan. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah macam tahun lepas PKP, PKP ah, apa semua kan. PKP apa semua semua tak ah, boleh. Tahun ni kita boleh. Alhamdulillah. betul betul. Okey, semoga di Dah dah boleh sampai kan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak pakai mata. Ha, semua dipudahkan segala urusan. Amin. Dia Masya jauh lagi perjalanan kita sebenarnya. Ah. Ha. Mai, mai, mai, mai. Kasi, kasi ada order bubur. Ni, ah, nama siapa bang? Bubur uh, ah, pemanis mulut. Fazli? Yeah. Oh, dah tak nyanyi dah. Eh? <laughs> mai, mai, si bang. Masya Allah. Okey, menjaga bang sebenarnya kat sini? uh, saya berniaga aneka bubur manis. Uh-huh. Dengan kuih mui. Okey. Eh, sedap ni. Ni, ni, rare ni. Ah, mai, mai, siapa nak beli bubur? Saya belanja cepat. Nak apa bubur? Saya belanja. nak bubur apa? Saya belanja. Nak bubur apa? Saya belanja. Oh, nak belanja saya? Ah. Menarik ni. Ah, cepat, cepat. Ada gandum. Ah. Ambil ambil ambil ambil ambil. Kacang kita kacang biasa je, tak kita. Ah, nampak. Ah. Ya. Saya nak gandum masuk. Lah oh, gandum. Satu. Ah, saya belanja. Nama siapa nama? Azlina. Azlina, selalu datang bazar TTDI ni. Selalulah kalau tak jam. Kalau jam tak masuk. Oh. Saya tengok keadaan je saya masuk. Kalau saya datang sini, shopping apa? Beli apa? Uh, ah, mertabak raja. Mertabak raja? Lain benda baru kan. So, ayam ayam ayam percik. Ayam percik. Ha. The best dia kat sini Mutabak Raja tu lah. Ya. Yeah. Ha. Ah. Dan oh. saya suka ni ah. Apam. Apam beras. Kita cari ha ni sedap. Oh, sedap. Ya bulan Ramadan ni kita sedekah jodoh untuk berbuka puasa pun ada manfaat juga. Ha, banyak pahala dia. Terima kasih banyak-banyak. Semoga sukses selalu Amin. dan diberkati dan diampunkan segala dosa-dosa di bulan Ramadan ni. Amin. Amin. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Berapa orang kru? Eh, jangan, jangan. Ini betul ni. Berapa orang kru? Eh, kami ada eh, kami ada 3 4 orang je. 1 2 3 4 orang, 4 orang je. Oh, Allah, Allah, Allah. Ah, itu dia. Alhamdulillah kita sedekah satu dia bagi balik 4. Masya-Allah, magicnya, magicnya di bulan Ramadan. Ya, betul lah sedekah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu Dan kita masih lagi berjalan-jalan di bazar Ramadan TTDI. The next level Bazar Ramadan in KL. Assalamualaikum. Nama siapa? Hai, Nama siapa nama? Abang Awin. Ha? Awin. Awin. Ha, Awin Kuri ah. ni. Oh, nampak dari Suria FM eh? Ya, yeah, bang. Alhamdulillah, selalu datang sini. Ha? Selalu datang sini. Biasa, biasa Baik, okey berkat sini. Oh, kalau datang sini selalu cari jual tak macam mana? Jual ada. Ha. Uh, Confirm-confirm nasi. Aha. Nasi batu tu sikit kuih dengan air lah. Alhamdulillah. Ha. Tak tak banyak sangat lah. Tak banyak sangat lah. Asalkan kenyang cukup. Tengok lah. badan lah. Tengok Jangan badan lah. Orang jaga badan, orang jaga makan. <laughs> Alhamdulillah kita kena follow orang macam ni. Ya yeah, betul bang. Lah. Ha. Jangan jadi pesta jual dah. Jadikan pesta ibadah. Ha. Ya bang betul. InsyaAllah. Insya sama buka Sama berbuka. Ya bang Wow. Aha. Apa ni? Oh, hebat kat sini. Okey jual apa kat sini? Ya bang kita tahun ni kita jual ada beef rib, lamb rib. Uh mhm. -huh. dengan oh my. cheese. On Grana Padano. Wow. dan nak habis dah ni eh. Ini biasa memang habis cepat bang. Ini ini ini mangkoknya yang beda guys ya. Mangkoknya ini rare banget ini. Mangkok yang dibuat tuh, wadah yang dibuat tuh guys ya. Saya baru lihat ini guys. Oh, laku keras, laku keras. Nampak tuh, memang tengok. Ready. Kacau, kacau, kacau. Bagi yang kerak-kerak tu lebih sikit keluar. Wah. Okay, salam kat bos awak. Okey, baik bang. Oh, itu okay, cheese. Jalan, jalan, jalan. Oh, langsung di cheese-nya, guys. Masya Allah. Di lain corner, eh. dia jual masakan padang. Oh, masakan banyak. padang. Ini Indonesia, eh. Waalaikumsalam. Saya Akilah. Terkejut ah, saya, bang. Padan ke? <laughs> Terkejut saya. Kita datang tu, kan? Eh? <laughs> yes. Okey. Memang tak tahu menyaga kat sini. Ah, tak tahu saya menyaga kat sini. Ni tahun yang keberapa dah? Ah, uh, yang ni tahun ke-6. Tahun oh. yang ke-6 menyaga di sini. Ha. Ah, Alhamdulillah. Ada berapa jenis lauk kat sini? Ah, uh, kat sini dia tak tentu. Kadang-kadang kadang-kadang lebih daripada 30 oh. Hmm. ikut pada habis tray saya. Banyak ni oh, guys. Oh, ikut ikut okay. ikut ya. Ha, ikut oh, kalau saya lagi saya masak lebih, kalau malas masak malas asyik sikit ah. Tak ada ya. Ah, tak ada alhamdulillah. Masya-Allah laris manis ni guys habis ya. biasa ah, lauk urat tapi today hari ni saya tak saya tak beli, saya tak jual. Kenapa? Sebab tak ada stok. Alamak. Ah. Pergilah cari urat-urat mana ada. abang kalau urat longgar elok makan tu. Nanti dia servis balik pada abang. Ah. Oh, yeah. Aduh. Sofi urat pula ha. Aduh, lain ditanya lain yang dijawab kan. <laughs> Assalamualaikum, nama siapa? Assalamualaikum. Nama siapa nama? Patin. Patin. Ya. Sihat Fatin eh? Sihat. Alhamdulillah, puasa ni? Puasa. Alhamdulillah, okey. Orang sini ke? Uh, Cuti Tak. Tak, orang mana? Saya asal Johor tapi duduk dekat Kuching Lapu. Eh, Johor kat mana Johor? Johor dekat Kota Tinggi. Kota Tinggi, tapi selalu banjir, tinggi-tinggi pun. Ha, tapi saya kampung segamat lah. Ha, ah, okay, Alhamdulillah. Dan selalu kalau datang sini cari juara buku puasa jenis macam mana? Depends. Uh-huh. Kadang-kadang beli kuih. Uh-huh. Lepas tu masak kat rumah. Tapi ha. hari ni macam nak beli makanan berat sekali. Makanan berat? Ha. Ah. Beli batu lah, ah. besi. Eh tak, tak. Tak, you nak makan apa ni? Saya belanja. Oh. Nak makan apa? Saya belanja, saya belanja. <laughs> saya belanja, saya belanja. Ah, pilih, pilih, pilih. Alright. Ah, kalau saya ambil, saya servis cas. Oh, okay. Mana ambil sendiri? Lebih-lebih pula dia ni. Ah, <laughs> kan? Kalau saya ambil, oh, ya saya servis cas. Oh, iya ke? Ya. Yang saya customer ambil. Upah ambil je? Ya? Upah ambil. Kau jiran ke? Tahu. Haji ada. Kalau saya ambil... Oh, ini yang masih nasi padang tadi, guys. Oh, cuman. <laughs> Alright. 18 je, bang. Alright. Balik, kita cek. Terima kasih, ya. Terima kasih. Okey. Sama buka. sama buka. Terima kasih banyak. Masya Allah, sedekah untuk orang yang berpuasa pahalanya besar guys. CTDI, the next level Bazar Ramadan in KL. Yeah, itu dia. Uh, dah, kita dah belanja orang dah. Alhamdulillah, kita nak cari lagi sedikit juara untuk berbuka puasa dan juga yang menarik lain pada lain sikit lah yang ada di Bazar Ramadan TTDI KL ni. Oh. Assalamualaikum. Oh my god. Luman Apa Kuruski. ini enak oh, banget. Kan, ingatkan Luqman Kuruski ya. Nama siapa? nama Mama Aikal. Okey, peniaga air berjaya di Bazar Ramadan Titidai. Ada berapa jenis air kat sini? Sepuluh balang. Ah, yang paling menarik kat sini? Air apa? Tembikai dengan mangga, bang. Tembikai dengan satu beg berapa? Satu beg yang kecil tiga ringgit. Aha. Yang besar macam ni RM5. Ah, macam saya nak tembikai satu mangga tu. Tembikai kecil besar, bang. Ah, ambil kecil. Nama siapa nama? Ah, Azri. Selalu datang Bazar Ramadan Titidai? Ah, baru, baru datang. Baru datang. Cari juara apa ni kat sini? Ha? Cari juara apa untuk pokok kat ni? Ah, air salah tu. Air, nak air apa tu? Pemikai satu, mangga dua. Pemikai satu, mangga dua. Kita belanja. Okey, boleh. Ma. Campur dengan saya ini sekali. Masya Allah. Sihat selalu dah sama berbuka puasa. Oh, amin. Amin. Sama-sama. Ha. Assalamualaikum. Nama siapa? Ah, sahab. sahab. Sahab. Apa ni guys? Sial. Eh? Niaga kat sini dah berapa lama dah? Apa ni? Uh, masuk kali ni ah. yang tahun kedua lah. Tahun yang oh, kedua. Oh, Brian. Ni. Nasi Brian ni. Nasi Brian ni. Resepi? Resepi batu pahat. Batu pahat. Oh, ah, batu pahat. Sedap, guys. Gila. Lah. Laku keras. Laku keras. Laku keras. Habis dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pegang, pegang. Boleh pegang, boleh pegang. boleh ah, pegang. Oi, lain macam ni. Eh. Datang kedai nasi Pakistan tapi bau laksa. Tapi ah, bau laksa. Tapi orang Melayu, Melayu. Pakistan. nama, nama, nama, nama. Rashidi, bang. Rashidi. Ha. Nama adik saya Rashidi. Alhamdulillah. Jual apa ni? Nasi nombor satu ha? Pakistan. Nasi Arab. Ha, nasi Pakistan bang. Nasi Pakistan dengan? Hmm. Lamb shank. Lamb shank. Kira macam mana ni? Batu pahat ni bang. Oi, besar-besar dia punya lamb shank. Ya Allah, enak banget. Dia langat terbalik lori ni. Okay, Terima kasih. Semoga dipermudahkan urusan dan diberkati Allah SWT. Amin. Sama berbuka. Amin. Ha, ni dia. Nasi brand ni. lagi. Memang titik dia ni top dengan brand ni eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. nama sama bang? Ah, anek anak bang. Ah, memang punya kasih hari tak tahu kat sini. Ah, memang dia tak tahu ada ni bang. Ada berapa jenis lauk kat sini? Ha? Ada berapa jenis lauk? Ada tiga jenis. Ini yang bikin saya ngiler banget tu nasi-nasi kayak gini guys. Karena Alhamdulillah. Baik, baik, semangat ke? Moga dipudah kawasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Syakirin. Nama? Farzana. Ah, Farzana. Tentang bazar Citi Ai. Baru hari ni datang. Tahun Baru. lepas dah pergi dah. Oh, kalau yang terlepas dengan berbanding dengan tahun ni apa beza dia? Ah, uh, Actually oh, sebenarnya baru baru nak tengok juga. Oh, baru, nak baru sampai. Juga. <laughs> Kalau tanya saya saya senang nak jawab. Beza dia orang yang sama baju lain-lain. Ah. ah <laughs> okay, kalau datang di sini ada cari apa sebenarnya? Jauh dah jadi macam mana tu? Ah, uh, hari ni ingat nak cari kuih-kuih yang special sikit lah. Lain benda lain ya, lah. Lain benda lain lah. Oh. Apa yang baz- dekat bazar lain tak ada, yang ada kat sini. Nak cari kat sini. Okey, okay Okay. Selamat berbuka okay. dan selamat okay. uh, ah, orang kata berpuasa. InsyaAllah okay. semoga kita diberkati di bulan Ramadan. Amin, amin. Amin, amin. Sukses, sukses selalu. Wah. Dan saya terpanggil di satu kedai yang agak famous eh. Ah, ah oh, ramai guys santrinya. <laughs> Dan hari ini saya datang lagi ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi tak kak? Ha? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahun lepas saya jumpa dah kak. Ha? Tahun ni ah. saya jumpa lagi. Sihat kak eh? Ah, ni tanya ke berapa kak? Ni kak pada Ramadan jual cepat nak goreng. Dah lama dah. Dah lama dah. Nangka goreng guys ya. Nangka goreng ini enak banget asli. asli enak banget ya Allah pantesan itu ngantrinya banyak banget guys iya ya nangka goreng ini ide ide yang sangat brilian loh oh, banyak kak boleh tahan kak ah. ambil mana buah ni kak ada itu ada paham hmm, hmm, hmm, Dia macam mana tu? Uh, eh, satu set RM10. Satu set RM10. Uh. Ah. Alhamdulillah. Nampak. Tapi dia berbaloi lah. Besar-besar. Ya, betul. Tengok kalau kita tengok ulang-ulang dia dah, dah macam nak nangka dah ni. Uh. Bukan cepedak lah ni. Eh, ni premium punya cepedak goreng ni. Ha, boleh dapatkan di Bazar Ramadan TTD. Semoga sukses selalu kan. Nak kacau lebih-lebih tak boleh tengah bit. Eh, kau meracik minyak tu lagi. Ha, selamat majlis jaya kak. Semoga diberkati Allah SWT. Amin. Amin. Hati-hati. Weh licik tu, tu, tu, tu, tu, tak Terjun dalam tu, habis. Sampai sekian di sini saja pada Ramadan kita. ah mari kita tengok ada apa. Tak saya tengok udang galah esok. Kita mari tengok udang galah. Maklumlah sebab Wow. Pasal Ramadan ni dia next level, next level ni dia lain sikit. ah tu dia. Okay. Ah, oh, ah, teh madu aku nak try lah teh madu dah. Teh bunga madu. Salam Cik. Nama siapa? Nama saya Mokhtar. Mokhtar. Mokhtar. Ha. Kalau pemain bola, Mokhtar Dari. Ah, ha, Mokhtar Dari. Mokhtar Hashim tembak orang lagi tak oh, kenal. Oh, oh, oh, jangan, jangan. ni ayah dari mana ni? Ayah dari rumah lah. Kita bancur siap-siap pemain sini. Oh, resipi. Resipi dari sini, dari rumah ha. lah. Ah. Resipi Wey, macam sedap eh. Ni bu- diolah-olah dengan madu, dengan apa semua. Weh, nampak bunga macam kutik-kutik ha. je ni bukan eh. Bunga dia lah, bunga dia lah. Bunga orang memang untuk dia. Oh, apa ni? Baru pertama kali guys tahu ini guys. Yang besar RM6, yang cawan RM3. Oh, cawan kena minum sekarang ni. Ha, kita cuba kita cuba yang kita cuba yang kecil tu dulu. Yang kecil. Yang kecil. Ni tahun yang ke berapa dah berniaga sini? Ha? Ni tahun yang ke berapa berniaga sini? Untuk kalau kat TTDI tahun yang pertama lah. Tahun kalau pertama. biasa normally berniaga dekat Bazar Kelana Jaya. Bra oh, ah, Tapi Kelana... tahun ni tiga tempat lah. Tiga tempat? Oh. Oh, maju jaya, maju jaya. Ya, amin, amin, amin. Semua. Tolak je ni tak ada jaya. Masya-Allah. Mai, mai, yang kecil, yang kecil dah. Tak mau yang besar. Berat nak bawa balik. Masya Allah. Pak ringgit tadi? Pak, Empat ringgit. Tak boleh khotim. Nampak tak? Ah? Eh, jangan, jangan, jangan. Janganlah. Eh, jangan, jangan, jangan, jangan. Dah, dah, dah, dah, dah, dah, cukup, cukup, cukup. Bagi orang lain, bagi orang lain. <laughs> Kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya, datang, ya. datang. Ya, ya, Ustaz. Ha, ni antara yang paling top kan ni. Ya, Ustaz. Cik eh? Ya, Alhamdulillah, apa Ini antara penjaga nasi lemak oh, yang paling berjaya dekat... Oh, iya, iya, iya. Faham, faham, faham. Tu yang dulu, guys. Yang dulu kita dari act tu, yang Pak Cik memang wuh, seronok sangat. Eh, ingat tak kau? <laughs> ingatlah mesti awak, kan? Allah. Jadi, ai. Eh. Ah, ya, adik. Ah. Sembilan sudu ya. Ah, sembilan kali ingat selesai ni. Sembilan kali ingat selesai. Ha, ada berapa okay. jenis elok kat sini bang? Ha. Ada berapa jenis elok kat sini? Ada macam okey. Ni nombor satu ikan bilik. Ha. Kambing, telur rapui, telur goreng nanti sat nanti sat. Allah, sampai habis suara dia. Okey. Ni bau kalut. Telur goreng kalut. Ni ikan masin, ha. kerang, ha. daging, ayam. Udangnya menggoda banget. Uh ikan bilik petai, kacang, udang galah gulai, udang galah ranggi punya. Udah, ni ranggi punya. Ni tak cong. Ni tak cong punya. Ni baik punya. Ni kalau belah-belah utara dia dulu, dia dia gulai udang dengan kacang tu. Ah. Memang orang duk cari orang ah, kedah. Kedah, kedah bang, kedah. Ha. Ah. Okay. Oh, dia ada lain macam kedah tu. Ah, dia kat kedah, dia kedah. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Kami nak jalan lagi ni. Okay, bang, masa bang, masa bang. Tak apa, tak apa, jalan-jalan. Kita nak interview seorang dua lagi. Okey. Hai, apa khabar? Boleh interview sikit? Boleh interview. Ya. Nama siapa? Moga. Mul- oh. Ah. ya. Selalu datang jalan-jalan dekat Bazar Ramadan ke? Oh, baru dua hari. Baru dua hari. Selalu datang sini cari apa? Oh, bukan. Oh, ya. lain sikit lah. Ya. Ah, nak cuba. Apa istimewa di Bazar Ramadan sebenarnya? Bagi awak. Sebab istimewa. dia setahun sekali. Ah. Uh, you can see various of foods all type of lot foods, Malays, yeah. yeah. Various of Malay uh, tradition foods, oh, okay. yeah. That's why. Okay, nanti mana tahu pasal kita boleh puasa sekali, ya? Yeah. <laughs> Thank you. Apa petai tu? Oi, nasi goreng. Mam, mam, mam, Oh, nasi goreng petai, guys. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap. sedap. Assalamualaikum. Allah Allah Allah. Nama seronoknya. Aisyah. Aisyah jual nasi goreng apa ni? Wuih, nasi goreng seafood ikan bakar keluar pantai. Wuih, besar ya sotong ni. Harga RM35. RM35 saja murah-murah berbaloi. Hai, selamat datang ke nasi tomato to anda. Kita ada nasi tomato dekat sini dan kita nasi ada daging rendang. Anda. Mhm. Special daging rendang memang sedap, memang padu. Kemudian kita ada ayam masak merah, uh-huh. special one. Kita punya ke- keistimewaan dan juga ayam goreng special. Ya, yeah, oh dia. my god, enak, enak banget. Okey, siapa nak asal makan nasi tomato boleh datang kat sini. Nasi tomato to anda, cantik. Eh, cantik punya. Cantik. Assalamualaikum. Nama oh. Uh, Nina. Nina, cuak kuih talam. Ah, ah. ah ada oh, kuih talam. Ah, baru ingat guys, kuih talam yang dulu ada kalau tak silap ya, abang Azwar Badrul kalau tak silap tu yang memang kuih talam tu dia dah habis dah 2 jam jual dia dah habis hujah-hujah pun dah habis. Ingat tak kawan-kawan eh? -kawan, ya? dia yang buat. Oh, rare lah ni. Lah, Sebab kira banyak lah, banyak lah. Banyak ah, kan? Comel-comel kita dalam kat sini. Tapi kita tengok lebih daripada 10 jenis lah dari sini eh. Ha, eh, sedap ah, ni. Dan sekarang ni kuih dikira macam mana sekarang? Ah, lima uh, tinggi ya. Memang tetap tu menjaga kat sini kan? Ah, memang dah lama daripada kita orang kecil. Wow. Oh, daripada kecil ni? Uh, kita orang sambung ayah punya lah. Masya so, Allah. ayah dah tak turun dah. Masya Allah. Ah, kalau, saya tanya abang yang mana dah lama beli dah. Kalau ikutkan ni tahun yang keberapa dah? 20 tahun ada ni. 20 tahun eh? Ha. Masya Allah, Masya Allah. Kalau 20 tahun Tapi nanti. Tapi dulu ayah niaga lah. Alhamdulillah. Sekarang tahu sama ayah. Eh, Bambil. Yo. Sini. Eh, hey, brother. Oh, eh, siap eh. Kerja lawak, kerja lawak. Eh, dah, dah tak kelakar dah sekarang. Eh. Oh, ada kawan ni. Jangan buat apa? Ni macam pernah tengok ni. Bulan-bulan Ramadhan ni banyak, banyak kerja. Alhamdulillah lah. Ini tengah kerja lah ni. Tu lah. Orang lain jual. Orang lain jual nasi. Apa semua kau jual penedol. Aku jual ubat. Ha? Aku jual ubat. Alhamdulillah semoga jual ubah. Dia mati dan dia berkati Allah Subhanahu Terima kasih banyak. Baik ni. Kau, kau banyak ada dalam bazar. alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, bazar tu apa? Tak aku ni dah tahu 12 lah. <laughs> Baik, pula-pula. Okey, kita ter, ternampak ni Raja Murtabak. Kita nak singgah dekat Raja Murtabak. Oh, ini. Di, uh, ah, TTDI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, ah, Macam-macam lah, kita jumpa ni orang yang berjaya di Murtabak Raja ni. Betul. Raja, Raja Mutabak, Raja Mutabak. Okey, boleh tanya nama siapa? Raja Zakaria bin Raja Hamid. Daulat Tuanku? Om. Ah, ya, ya, ya. Raja. Okey, ni tahun yang berapa dah di sini? Ini tahun yang lebih pada 15 tahun dah. 15 tahun eh? Oh, ah, dan bermula saya dari berapa jenis mutabak saja dan sekarang ni tengok dah banyak mutabak dah ni uh, kita jenis uh, lebih kurang 8 jenis oh. sabar. Sekarang ni kalau banyak bang guys. Ayam daging. Cara makan ah. Oh, saja. Oh sekarang ni 8 eh. Oh masya-Allah masya-Allah. Mem mem sini mem sini mem sini. Ah, mem sini duduk sini duduk sini duduk sini. Oh, duduk sini, duduk sini. oh memang memang isian dia banyak banget tebal guys. Josh. Josh. Yes. Selalu datang bazar Ramadan. Uh, ini hari lah. Satu minggu lah. Oh, satu minggu. Penuh lah sini. Oh, datang sini selalu cari, jari makan macam mana? Lah. Hah? Datang sini cari makan macam mana? Mah senanglah. Senang Bayar, lah. beli saja. Beli saja ah. Oh, itu dia itu dia. Okey okey selamat. Bagai-bagai macam beli je beli dapat dah sini. Ha, ah, banyak-banyak ah. lah boleh dapat. Ha, ah, ni dia bos utama ni. Ha, ah, dah 15 tahun di sini tau. Oh, utama, rajin tu ah. nampak. <laughs> top top top ni orang yang famous di sini masya-Allah masya-Allah. Beli berapa hari tu? Ah, satu satu ayam jelah RM7. Ha, semua sama. Ah, <laughs> itu dia. Sangat famous. Okey, terima kasih kawan. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih, terjumpa lagi. Report itu masa-masa lah pun ya tu. Ya, betul-betul. Saya, saya, saya. Dah lama dah tu. Dari TV. Dari TV. Ah, sekarang travel lah. Sabar. Ah, travel banyak lah. Travel banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih, bos. Okey, terima kasih. Terima kasih, budapak, bos. Ah. Okey, the big boss, right? Ah. Okey, the big boss. Ah, okey. Baik. Thank you guys. Thank you camera. Alright. <laughs> Banyak sangat lah. interview lah. sana, interview sini, interview. Oh, oh ni, dia memang dari TV guys kalau tak silap. Boleh juga ni. Boleh, boleh. Dua tiga keping. Dapat ayam satu, daging satu pun okey juga untuk juara, untuk berbuka puasa kan. Boleh, boleh, boleh. boleh okey. King Martabak King Raja, Raja Murtabak kan? Eh sayurnya dua cukup. Ha Ya, Alhamdulillah. My hand already full. Oh, ah, banyak kali dapatnya. Untuk berbuka puasa. Ada sikit-sikit ni kita nak agih-agihkan juga dekat kawan-kawan kita. Jumpa lagi dalam Destinasi Bazar dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Destinasi TV. Sokong-sokonglah kami. Assalamualaikum dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya video daripada Destinasi TV guys. Memang membuat kita tuh kayak uh, gimana gitu loh guys ya untuk makanan-makanannya yang di shoot itu memang banyak banget dan membuat kita tuh kayak aduh wes udah udah nggak tahu lah mau ngomong apa tapi di situ bikin gila ngiler gitu kan dan membuat kita tuh macam nak sangat lah ya kan nak sangat dengan makanan-makanan terutama yang macam nasi biryani dan lain sebagainya itu memang saya suka sangat lah aduh macam mana pun ya kan tapi nanti ah, kita kena carilah <laughs> Asli guys, dari ketika saya itu react apa eh, pasal bazar Ramadan, habis itu mau buka puasa nanti sore ini itu bakalan cari yang hampir sama kayak gitu guys ya.